Oh, brauchen Wasser. Fantastic. I can't wait for it to be built. This building is going to open up a whole new range of possibilities for äh, us. Gas. If I had a base like that on Orion, I wouldn't have lost my arm back then. You must. I got careless while searching for anorix crystals. I found a fascinating growth anomaly that was transforming all of its surroundings. I've never seen äh, anything like that, so I had to take a sample. I was shielded inside a recon suit. Okay, let's not get too emotional about that. If you look at it from a different perspective, I got an enhanced biomechanical arm replacement and I still got the sample. So, nee, so, so. So. A new group of hostile creatures is coming from so. nearby nest. Ja Gott, so, so, so, so. So. So. Ha, ha, ha. So. <clears throat> haben wir das auch erledigt. Äh, Mauer, genau. Eine zweite Mauer. Ich hab's ja schon was vergessen. So. Da auch. Hm. Äh. So. Da. Da. So, ein paar Türmchen. Auch eine Vorsichtsmaßnahme. Bisschen doof, dass man nicht noch ein Stück rauszoomen kann. So. So. Nein. Kleiner Geoscanner. Kann man auch gebrauchen. So, Forschungslabor. Es bekommt auch direkt Wasser. Research Laboratory Construction finished. We have to supply it with clean water Labor. to keep it operational. You can produce clean water by placing a pump in any type of liquid and delivering it to a water filtering plant for processing. ist ja doof. Connect the output from the water filtering plant to the alien research laboratory using pipes. Hab ich Research ah, completed. Ah, okay. Alien er passiert auf Deckung, Leute. Ah. Forschungsstation bauen. Erntestation für mehr Strom. Laborstufe 2. Das sollten wir vielleicht nach oben machen. So, dann macht das nämlich schneller. So, auf Stufe 3 ist der. Irgendwas konnten wir upgraden. Oh, lieber warten. research lab is operational. We can start gathering so. research samples and scanning the local flora and fauna. We can use the bioscanner to begin collecting samples without destroying the environment. It's the safest and most efficient way to advance our research. Oh, this is so exciting. We can finally start working on the thing that we came here to do. Munition. Ashley, don't forget that our primary objective is to establish a two-way portal back oh. to Earth to enable human colonization of Galatea 37. Also hier bauen wir Grünzeug an. Also Oder? Ja, genau. Ja. I'm the only human on this planet. I can set my own list of priorities. So. Hostile creatures are closing in on our base. Prepare for an attack. planetary geomapping procedure is in progress, calculating coordinates for possible rift jump locations. The process will soon be completed. So. Orbital scanner hmm. geomapping procedure finished. We have gathered a lot of very useful information about the planet and found traces of rare elements in multiple locations around the globe. Das wollte ich and an Munitionsfabrik. These harsh conditions are most probably caused by the high condensation of radioactive elements like uranium or thorium. Our scans have located a safe rift jump location for an initial scouting mission. Gaining access to uranium would allow us to construct nuclear power plants and some heavy weaponry. This should make surviving on Galatea much easier. 200, das ist auch ein Witz. Muss ja tausend von den Teilen bauen. Spectral analysis detected traces of palladium scattered throughout this geographical zone. I have marked a safe rift jump location for initial reconnaissance on the orbital scanner interface. Titanium has been detected in a large zone of intense volcanic activity. The orbital scanner has been providing some strange readings from this area, with temperatures ranging from 800 to 100 Kelvin. On top of that, it is entirely impossible to get any sensible magnetic field readings from this area. We were able to find a safe rift jump location within the volcano awesome. zone. However, you should expect extreme environmental conditions. All of these locations contain extreme environmental hazards and unknown species of creatures. we should upgrade our equipment as much as we can before venturing out into these new biomes. Ja, erst upgraden und dann in die neuen Biome. Mache ich ja gerade. Als hätte ich es irgendwie geahnt. Keine Tür, war ja klar. Kein Strom, was ist denn jetzt kaputt? Oh, jetzt komme ich da nicht hin. Oh, nee. Oh, hör mal auf, hör Dauernd speichert er. Da. Äh, Kreaturennest, genau, da war doch was. keine Biomasse. Ja, ist schon klar. Also. müssen hier unten hin. Dafür sind wir aber irgendwie ein bisschen schlecht bewaffnet. Welche Taste? So. Müsste <clears throat> es leuchtet und da so. Warte ich. Was ist das? A new technology has been developed. New buildings are available for construction. New blueprints are available for crafting. Aha. Ja, nee, das machen wir jetzt nicht. Erst brauchen wir ein bisschen bessere Waffen. Der Labor. habe ich das hingestellt? Ah. ah. das brauchte Wasser, also ist das hier irgendwo. So. Ja. Der Stromspeicher. Ha, ha, ha. Ich lach mir nass. Ich habe keinen Platz. So. Also. Müssen wir uns mal ein bisschen ausbreiten. Irgendwie geht uns der Platz aus. Hm, hier steht schon wieder eine alte Mauer rum. Ja, kein Strom. Mhm. Others are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. So. Mal ein bisschen Platz machen. The wind is calming down. Wind turbine power output is coming back to normal. So. Jetzt hier Mauer upgraden. Nein. Oh. So. Upgraden, upgraden, upgraden. Hm. Auch wohl Gänge laufen. Auf der fehlt ein Stück Mauer. Ist da auch noch eine hin? So. So. Jetzt haben wir wenigstens eine Tür. Diese Viecher gehen mir so auf den Sack. Aber da kommt keine Tür hin. Gar kein Nerv drauf. Kein Strom, ja, kein Strom, weiß ich auch. Mann, Mann, Mann. Ah. So. Flammenwerfer, Flammenwerfer. Flammenwerfer. Flammenwerfer. Auch ein. einen. Oh, Stromknotenpunkte. Wir brauchen noch ein großes Energiefeld. Verzeihung. Ja. So. So. Passt sicher, können wir hier direkt noch eine Mauer einziehen. diesmal mit Tür. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gaskraftwerk. Ach, wir waren das, wir waren das. Das stellt Gas her. Ah. Und zwar 500 Energie aus 50 Gas. Ha. Geil. Und zwei von den Dingern für ein Gaskraftwerk. War jetzt hier irgendwo Schlamm? Hm. Schlamm. Schlamm, Schlamm, Schlamm. Was zum Henker? Lass mal da seelenruhig lang, was angegriffen. Schlamm. Boah, was ist denn? Warum können die Dinger so jetzt schießen? Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Our base is low on power. So. Oh, hier brennt's. Hm. Komisch. Irgendeiner hat hier Feuer gelegt. A building has been destroyed. Carbonium deposit depleted. So. Dann weiß ich genau, dann kommt jetzt hier erstmal Bodenplatten. Ah, mein Gebiet abstecken. Alles meins, meins, meins, meins, meins, meins. So. Forschung läuft noch. Wie, was, warum, was, hä? Jetzt kaputt. It looks like the weather is calming down. Wo kam das Vieh denn her? Jetzt geht's aber rund hier. Aber cool, immerhin haben wir Schlamm gefunden. <laughs> so, da drüben bauen wir natürlich nicht. Haben wir nicht eingezäunt. Gott. Müssen da bauen. habe hier keinen Platz. Ha. Wir können aber... Den Schlamm ja auch hier hochlegen. Äh, hier haben wir auch keinen Platz. Hm. Ja, dann Brauchen wir nicht schlamm halt hier hin. So, zwei von denen für ein Gaskraftwerk. So. Wie viel pumpt das? 100. Wie viel braucht da eins? Ah, echt jetzt? Eins braucht 100. 100 Schlamm. Das pumpt 100. Das ist jetzt aber... So. Hm. Wind is picking up again. Power generation is back to normal. So. Für ein Gaskraftwerk. Wo ist es jetzt? Oh, ah, können wir es auch anders hinstellen? Ne, können wir nicht. Schade, schade, schade. Ja, wir können es aber so hinstellen. Dann haben wir hier ein bisschen Strom. Das ist schon mal gut. So, dann hier Mauer upgraden. Da, nein, da. Und da. So. Dann umziehen wir das hier mit Bodenplatten. Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Äh, fast gerade, aber naja. So. Hm. So. Ich verscheiß... Ach, ist noch nicht fertig gebaut. Ach, Kacke, war Matsch schon wieder was anderes als Schlamm? A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Ach, scheiße. Oh, nee, das ist Schlamm. Matsch, also Matsch. Ach, Kacke. Wir waren das hier. Hm, das Geotem. Ach ja. Das macht Matsch. Scheiße. Scheiße. Wie viel Matsch? 400. Ne, 100. 100 Matsch. Das ist doch scheiße. Das braucht Schlamm. Das braucht... Ja, ja, Gas. Oh. Gas machst du aus Schlamm. Das hier ist... Matsch. Ach, Kacke. Ach ja, scheiße. Matsch, scheiße. Ja, aus Matsch könnte ich Wasser machen. Bringt mir gar nichts. Äh. Da. Schlamm. Scheiße. Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it hm. out. Da mal gucken. Was war denn das hier? Ah, was produziert die Scheiße hier? Schlamm. Brauchen wir hierfür. Ach nee, ey, war das falsche Gebiet. Ah. Ei, Säureschlamm oder was? Gott. Ja, toll. Wie stellen wir das jetzt hin? A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. massive horde is amassing near our base. Prepare to defend our base. Warning, a new group of hostile creatures is coming. So. Jetzt müsste es aber funktionieren. Theoretisch. So. Nee, oh Gott, scheiße. Nein, ja. Welche Taste? So, haben wir jetzt endlich das hier. Feststoffspeicher. Flammenwerfer, ja, uh, Flammenwerfer. So. Flammenwerfer herstellen. Und da austauschen. So. Dann... Neuer Gegenstand verfügbar. Erhöht den Schaden über Zeit. Er gibt bei dem Flammenwerfer null. Naja. Ja, trotzdem. So. Südele, Södele. So. Und dann war noch... Edel. Warte, war das Reparatur? Sofort Reparatur. Ach nee, wurde verbessert. So, Energiewaffenstandard. Feststoffspeicher haben wir noch. Jetzt finde ich die natürlich im Leben nicht. Warte, die waren irgendwo hier so. Glaube ich. Oder? Nee. Ja, ich habe keinen Strom, bla bla bla. Ah, genau. Die waren das. Ich hätte hier irgendwie eine Tür reinbauen sollen. Hm. So. Ja. So, wollen wir noch welche? Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Ah, hier sind noch ein paar. So. Ähm, ja. Haben wir hier noch irgendwo welche? Ha. Ah. Hm. Wo haben wir die hingestellt? Das ist jetzt die Frage. Da noch ich ja. So. Wo sind denn noch welche? Base is under attack. Naja, auch egal. Ah. hier brennt's versehentlich. Wie ist das passiert? Hä, was, warum? Äh, scheiße, was geht da drüben ab? Ich habe da keinen Teleport eingebaut. Base is under attack. Ha. Ja, ich habe hier die Verteidigung nicht fertig ausgebaut. <laughs> Vergessen. So. Wohl war das Zeit nach. Lammwerfer. Raketenwerfer. So, Reparaturtürmchen. So. Weil hier wollten wir ja... Warte, wir können auch Kernkraftwerk. Kraftwerk, Kraftwerk, Kraftwerk, Kraftwerk. Woanders. Kernkraftwerk. Ha. Hauptquartier, Stufe 4. Ach, da brauchen wir Uran für. Und auch alle anderen Rohstoff. Ja, dann müssen wir die nehmen, die wir haben. Aber wir können doch gleich Biomasse herstellen, auch nicht. So, drei, zwei. Ah. Kommunikation. War das hier? Forschungsstation. Da, Kultivator. Ganz nach oben. So. Den brauchen wir erstmal. Er braucht 3 Minuten 20. Und zwar bauen wir die nämlich. Ich habe hier oben ja extra. Warum geht das da jetzt echt schon wieder nicht? Was zum Baum? Was geht denn hier jetzt nicht? Ist das schon wieder So. Hä? Ist das nicht angeschlossen? Doch. Hä? Echt jetzt? Witzig. Äh, ich glaube mich dort. So. Der Kultivator hm. sollte nämlich hier das ganze Gebiet anbauen. Der ist in zwei Minuten fertig. So, wir haben jetzt die neue neuen Flammenwerfer mit viel weniger Munition. Ach, wenn ich jetzt wüsste, wo ich die hingestellt habe. Munition, Munition. Ah oh ja, Gott. Arsenal. Produktion. Arsenal. Wie viel kann ich von dem Ding denn haben? Warning. A new group of Zwei. Was? Und wo ist das zweite Arsenal? Ach nee. Ah. Wo könnte ich das hingestellt haben? Hm. Hm. Arsenal, Arsenal. Äh. So, wo ist denn das? Kommunikationszentrale, das ist doch fast richtig. Arsenal, Arsenal. Ah. Oh, wo oh, habe ich das denn hingestellt? Ah. Hm. Wo könnte ich das versteckt haben? Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Was ist das? Labor. Ah. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Ah. Och nö, ich muss es ja irgendwo hingestellt haben. Aber wo? technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Ah nee, wo steht mein Arsenal? Oh. Hm. Hier ist hier gar kein Gebäude. Ach nee, ach nee, ach nee, ach nee, ach nee. Ist das hier irgendwo? So. Kommunikationszentrale. Ist nicht das Richtige. Kann ich den schon aufrüsten? Nö. Aber die hier. So. So. habe ich das Arsenal versteckt? Oh. Ah. Super. Steht hier noch was? technology has been developed. So. Geothermie. War Strom, genau. Ha. Wo habe ich das Arsenal versteckt? Hm, hier ist es. Ganz weit weg. Und ganz schön kaputt. Ach super, ich kann es nicht reparieren, weil es gebaut wird. Dann kommen wir jetzt hier erstmal Bodenplatten hin. So. Da. Guck mal, das Ding kann weg. Ist jetzt unterstützende Gebäude Level 2, ja. Was das auch mal heißen soll. Uh, Kultivator ist fertig. Und Plasmakanon und Schwert. Uh, oh, dann machen wir jetzt erstmal. Äh, Plasma, super. Das ist die neue. Ist ja armselig. Da brauchen wir das Schwert. Crafting completed. Dö, dö, dö, das Ding hat keine Mods. Ah, gut. So. Hab keiner. Hm. Das war ein neues Schwert. Hm, hm. So. Unterstützende Gebäude. Ah, Erntestation Stufe 2. Forschungsstation. Aber was in Gottes Namen ist ein unterstützendes Gebäude? Hm, echt jetzt. Kurzstreckenradar ist das. Okay, okay, okay. Oh, wir können die Pumpen ein bisschen aufmotzen. So. Wachter oder bräuchte er bestimmt wieder irgendwas. Artillerie. Äh, oh, Flammenwerferturm 2. Das Radar machen wir. Warte mal, ich glaube, den kann ich nicht bauen. Ja, nee, der braucht Palladium. Reparaturturm 2. Hier zwei. Hm, Wachturm 3, ja. Bau, bau, mein Junge, bau, was aus Zeug hält. Biomasse, Carbonium. So. Dann haben wir hier noch Waffen, die die Welt nicht braucht. Hauptquartier Level 5.